سكة بعد إذن الرجالة سكة سكة سكة بعد إذنك أيوه بعد إذنك تقطعوا تاني ارجعوا لنا كده شوية يا جدعان دم اللي ترطبه الرصاص ده ضربتوه عند مسلول بالرصاص مين دانيال مين دانيال يا جماعه طبعا ما يموتش بيطلع الرصيف كفر مش تنزل بيطلع زنق بيقول لا للعصر وهنتعرضوا ملايين يعني وصوت هيفضل ورا يعني وده ولا هم يضربوا ولا احنا نضرب بس كده هم بيزعلوا هيفضل في قلبكم لغايه ما قلبكم دي تتخرب ايوه جيش يقعد قدام الكاميرات المفروض بيحكي للامه اللي حصل في مسجد بيكذب ومصدق نفسه دخلها كمان معاك الناس تصدق كده كذاب Até بيده حقه هيجي هيجي ان شاء الله هيجي باي شكل كان بس حقه هيجي ومش حق مينا بس حق الشهداء 25 يناير وحق كل اللي استشهدوا من 25 يناير الى هذه اللحظه الى الى وقتنا هذا هو شارع محمد محمود ده اللي لسه الشهير ده خلاص اتغير اسمه الى اسم الشهيد مينا دانيال واكبر شوارع مصر ان شاء الله هيتغير لاسم البطل خالد سعيد هيجي هيجي وحق كل الشهداء هيجي هيجي